I'm the police. الوفاء بالنبي مبارك اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد bana Yürüyün Allahümme salli ve sellem salli like a door like this beat All I'm saying موسيقار جماعي مع الريتم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على حسن المولى ومن حبكم على حسن المولى اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه السلام احمد نبي عبيد اليه كل احمد نبي يوليك الشمال خيرات الجنه يوليك الشمال خيرات الجنه اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على حبيب محمد عليه الصلاه عليه